je, suis Господом. Iako se u tom trenutku činjelo kao da smo listicu promašili, mislili smo da je metak ili ispred špica grudi. Par dana nakon toga lovačko društvo u kojem smo lovili imalo prebrojavanje i u kanalu nedaleko odate su našli mrtvog lisa sa sličnim povredama kao što bi odgovaralo ovom našem pogodku. Na kraju, kada smo usporili snimak što ćete vidjeti kasnije, ipak je očigledno lisica je zemnula, da je dobila ovaj, pogodak, vjerojatno negdje malo iza po stomaku, tako da otrčala je do tog kanala i, i tamo je uginula. Time se i ova epizoda završava, baš što se tiče ovog lova na, na rupi. Iako ako se malo bolje pogleda, lisca koju je pucao Milan i lisca koju sam pucao ja, iako su na istoj rupi, vidne je između njih dvoje, tako da dalje smo u uverenju da to ipak nisu bile iste dve lisice, ovo je mužijak, a ona lisica prethodna imala malo tanje vrat, tako da mislimo da je ženka. Ukoliko vam se dopada naš radi, prijavite se na naš kanal klikom na subscribe.